Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kembali kita semula hari ni kita nak react Agent Ali episod 6 Episod 5 memang begitu spicy ha, Ujung-ujung tu So episod 6 kita tak tahu Apa yang akan berlaku Ataupun mungkin episod ni nak cover benda lain pula uh, ah, Tak apa masa Jomlah Dah tengok, tengok dia punya kemajuan pun dah tengok eh Oh, Alpha Power Energy, alright. Ni bapa, itu bapa Ali eh. No, bapa Ali toko eh. Oh, ni yang Ya ya ya ya, ni yang Toy Industry punya ni. Dia ni bijak jaga-jaga. Kan? Aku dah kata. Bateri. Oh ada apa phone ke apa ni? Dia nak modify walkie-talkie tu. Gila dia ni, gila. Still mind control, still. What? Bukan. Uh, kali ni misi bangkit. Alright, dia training ni. Tadi starting tadi memang lain macam lah. Sebab Aaron mungkin akan kembali. Oh, Tak pernah nampak dia pakai ni kan? Jambu si? Ataupun jetpack macam kat kaki? Ya. Aero boots. Oh benda baru ni, benda baru. mobility. Ya. Macam-macam benda kot dia boleh buat kalau dia berjaya training ni. Apa kawal aerobot ni? Dia kena boost Lepas tu dia kena gayut Let's go Ali Oh Ada idea Ada idea Okay tu Elisha memang lah Dia ni memang tangkas Pantas Dia memang hyper training eh Memang beza lah league dia eh, dengan Ali. Ooh. Ya Ali Ali kena Ali kena develop. Kalau tidak dia akan terpisah dengan Iris. Oh no! Of course for sure. A plus. Oi, Victor nombor dua. Ada sembilan orang je ke kelas dia? Oh, sama satu. Oh no. F tak ada satu pun grade yang bagus. Mak ai pedih betul bapak pandai anak tahu tidur je. No, Ali dah tak ada mood dah kan? Tapi dia orang Ali Alisha dengan Ali sebenarnya macam uh dia kembali balik. Macam Ali akan rasa down kan? Dia tak puas hati ke dengan ni? Mr. Tong. Orang kuasa lain pula elektromagnetik boleh apa push orang pula. Ah. Oh. Tapi yang kita tahu dia ni boleh manipulasi uh, elektromagnetik. Maksud aku manipulasi dari segi mesin lah. Dia memang pandai lah. Sebab first dia guna untuk brain. Yang ni kali ni dia guna untuk macam weapon pula kan. Eh? Oh dia nak juga benda tu balik. Dah terlambat, dah terlambat. <laughs> dah kena pukau. Macam mana dah rakam ke perasmian tu? Oh main FIFA Ya dia terasa lah General tu cakap kan Oh, back story. Adik, oh, kakak dia. Oh no! Oh, dia tak give up eh. Ah. Persistent. I wonder what happened dekat kakak dia weh. Oh yeah. Oh. Sorry guys, aku tak perasan. Aku tak perasan. Yang tu Mak Ali Aku ingat kakak dia <laughs> Sekejap Kakak dia Pakcik dia Betul lah kan ha? Betul lah kakak dia lah kan Sebab pakcik Ali kan Eh, jadi baby ya? Hah. <laughs> Next tu lah Bapak Ali Yup Ooh, serius lah. Betul juga Dia asyik menghilang je. Dia mesti akan pergi juga. Mesti punya. Sebab bapak dia kan. Oh, dah terlambat. Oh, hilangkan memori. Oh, aku ingatkan tu alatan lama. Ini memang bahaya betul lah area ni. Wah. Yeah, dia ni power weh. Come on, comot. Tak boleh juga. Masuk tu sampah weh. Tak boleh. Ini kira macam kebalan sebab dia boleh dia boleh deflect semua balik attack kan? Tak sempat juga. Alright, come on. Guna. Oh, patah gigi. Let's go. Guna. Kau kena guna juga aero boots tu. Kau kena guna juga. Kau kena guna juga, Ali. Ui, ada gambar tengkorak lah. Bapak ni nak bunuh Ali, weh. Elisha. Nah, okay, sempat. Kau tidak mati, weh, Ali. Sebaik. Nice details. Nampak ada tengkorak. We what? Ya, distract dia. Oh, cuma dah keluar. Okay, team dah cukup. Let's go. Weh, gila betul dia ni weh. Tak boleh dia kebat. Dia amakan diri dia. daripada atas comot let's go comot inilah masanya sekarang sekarang sekarang ah tada satu lagi last terbang let's go ah nice one pecah tingkap Okay, mesin tu pun pecah juga. Comot clash lagi Dua episod dah Dia orang just kena Transfer balik lah Oh kena colek dengan dua stress Confirm Sebab dia orang tahu yang Aaron tu boleh jadi key eh, Untuk control Tiga main People dekat ni kan sini. Alright, semua dah kembali normal balik. Ah, dia rasa dia tak nak kehilangan bapa dia lah kan. Caring lain macam je kan Ya aku dah cakap Obviously Duh ya. Eh, dia bagi ti Oh my god, dia bagi teasing teasing. Okey, kembali balik bakar. Oh, Ali dah power dah. Dah boleh dah. Nice. Boleh Ali, jangan give up. 12 meter. Lepas tu Hayun, let's go. Oh, dia tak bergayut. Dia lompat atas tu. Aero Boots Unlock. So itulah dia episode 6. Agent Ali, mission dia bangkit. Aku ingatkan tadi waktu last bakar tu nak sambung yang episode lepas tu. Tapi seperti yang dijangka, Dr. Aaron jumpa dengan Dua Stress. Lepas tu dia bercakap dengan Uno. Of course lah kan. Sebab Dr. Aaron ni memang genius gila. Kalau diberi facility, dia boleh buat sesuatu yang lagi gempak dengan apa yang dia buat sekarang tu. Kau bayangkan dia buat helmet yang yang dipakai tadi tu. Daripada ni dia barang-barang yang dia dapat daripada penjara. Weh memang genius betul tapi itulah geniusnya sayangnya apa dia punya bakat tu disalahguna. So itu dia episod dia. Kalau korang suka dengan reaction ni macam biasa, korang boleh like video ni. Aku memang hype gila lah. Makin ke depan episod makin hype, okay? Sebab dia letak tease-tease sikit-sikit kan. Eh. Memang Eh, memang geram pula rasa. Okay, kita akan jumpa lagi dalam video akan datang untuk episod yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan Bye bye.